Quando você estiver afim de trollar dois amigos, é só chamar Denis, o operador de touro. <laughs> Reparem que parece que tem hora que eles estão gostando. Olha a alegria no olhar deles. Não! <laughs>